Cinque parole per il futuro. Innanzitutto bisogna capire che il futuro, nel senso che 50 anni, 100 anni, 200 anni, vabbè io mi immagino più o meno un centinaio d'anni. Le cinque parole sono un po' particolari. Allora, la prima è nano, però non è una parola in realtà, nano nel senso di prefisso, cioè delle nanotecnologie, in questo senso qua che io penso che il futuro delle nanotecnologie e tutto quello che sarà nano, tutto quello che sarà piccolo, tutto quello che sarà microscopico così, diventerà importantissimo, avrà sempre più eh, importanza, appunto, verranno utilizzate in, in, tutti i campi possibili e immaginabili e cambieranno secondo me molto proprio eh, la configurazione della vita così come la conosciamo adesso. Un'altra parola, secondo me, che verrà utilizzata, anche questo è un suffisso, è post nel senso che sarà tutto post, cioè sarà post tecnologico, ci sarà come già adesso in parte si usa, no? si dice siamo in un ambiente post tecnologico perché ormai la tecnologia è diffusa che è diventata invisibile, appunto nana, nanina, come dicevo prima eh, oppure abbiamo già utilizzato il termine postmoderno, ma c'è il post-punk, ci sarà la post-musica, ci sarà la post-arte, ci sarà il post-umano, già esiste, già se ne parla, se sarà, sarà, ancora più post-umano di quanto sia adesso. Secondo me ci sarà, verrà utilizzato molto il termine post, perché ci saranno altre cose eh, che fanno tesoro appunto del passato, ma si va oltre, si immaginano altre cose. Un'altra parola chiave sarà genetica. Secondo me la genetica acquisterà sempre più importanza, eh, sia in campo medico sostanzialmente, chiaramente, e, influendo quindi sulla mh, mm, medicina, sulla, eh, sulla, vita, sulle malattie, tutto questo che tutto questo campo qui influirà nuovamente chiaramente sui comportamenti umani, quindi ci saranno mutazioni proprio comportamentali basate a, appunto sugli esperimenti e sulla nuova concezione e l'utilizzo delle scoperte fatte in campo genetico. Un'altra cosa importante sarà l'infosfera, sempre di più eh, quelle che sono le informazioni eh, saranno sempre più importanti, fino a toccare appunto il concetto di realtà aumentata avrei potuto dire realtà aumentata, ma preferisco parlare di infosfera perché sarà una sorta di realtà aumentata l'infosfera, cioè un qualche cosa che pervaderà la nostra realtà continua, con, con reale, diciamo così, tangibile e con informazioni che ci arriveranno in tempo reale attraverso mm, diversi meccanismi sempre più miniaturizzati, sempre più trasparenti, sempre più invisibili, che ci daranno diverse informazioni sul mondo che ci circonda, sulle persone che incontriamo e così via. Cioè, quindi tutte quelle sono le informazioni che vanno al di là del tangibile, e del percepibile in altri sensi diventeranno sempre più importanti. L'ultima quinta parola per me importante è redistribuzione Secondo me ci sarà una redistribuzione delle ricchezze sostanzialmente, ma anche dei poteri, ma anche dei ruoli, di tutto quello che così che tutto viene, che viene distribuito in questo momento eh, in diverse modalità, anche delle merci, come vengono distribuite e, eh, e arrivano a diversi consumatori. Insomma, proprio tutto quello che che viene distribuito adesso sarà redistribuito, riconfigurato, ripeto, perché ci saranno nuove condizioni di vita. Eh, ci sarà anche una nuova politica sostanzialmente, molto diversa immagino da quella che è adesso, che si baserà appunto sul concetto di redistribuzione anche del potere, eh, che non sarà più delegato soltanto a certi nuclei di persone, ma sarà redistribuito tra più persone. Ho una specie di sogno anarchico sostanzialmente che si avvererà sicuramente.